Sitten on muistorepliikki. Eli muistorepliikki on tämmöinen hyvinvaihtoisen ihmisen teos. Tätä voi käyttää ihan sellaisenaan, mutta hyvin paljon tämmöisessä hip hop luonnonmuusmyyntiviikasta käytetään tämmöistä blendausideaa, eli sä voit sekoittaa tätä tuotetta tuotetoimistoa minkä tahansa kanssa. Eli se on puhdasta mutta täällä ei ole mitään kiristevyyttä, ei mitään ylimääräistä, vaan se on pelkkää puhdasta hyvyyttä, sun iholle, eli kosteutta. Ja mä käytän tätä aika iltaisin, koska tässä sarjassa me suoranaisesti ei ole iltatuotetta, sen mä olen Mutta tämä on loistava sellainen lisämuskeli, koska taitaa, että varsinkin sanotaan, että hei loppumarrassa joulukuussa on pelkona sitten se hiastuttava pakkaskausi ja kaikki mahdolliset tämmöiset lämmityslaitteet sekä kuivattaa ihan Itse asiassa ilmasto on valtava suuri merkitys kosmetiikassa. Ja tämä sitten taklaa vähän sitä voi sekoittaa ilmeisesti kaikkiin mahdollisiin tuotteisiin. Sitä pystyy lisäämään ihan Se on muistutus.